Hogwarts'ta dört farklı topluluk bulunmaktadır. Bunlar Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin'dir. Aşağıda bulunan sütun grafik, her grubun gün içinde aldığı puanı göstermektedir. Hufflepuff'lar kaç puan almıştır? Grafiğe baktığımızda buradaki sütunun Hufflepuff'a ait olduğunu anlıyoruz. Çünkü H harfiyle başlayan tek sütun bu. Bu, Gryffindor, bu Ravenclaw, bu da Slytherin. Hufflepuff'un olduğu sütuna baktığımızda gün içinde 3 puan aldıklarını görüyoruz. Buraya 3 yazalım. Diğerine de bakalım. Slytherinler kaç puan almıştır? Bu kısım Slytherinlere ait. Onlar da 4 puan almışlar. 4 puan.